Здесь по центру стоит. А? Подождать, а, а припарковаться нормально нельзя? А подождать нельзя? А припарковаться нормально нельзя? А нельзя? Ну, поехали. Чё? Да не быстрее. Дайте мне сесть в машину. Садитесь. Проезжайте. А что, подождать-то нельзя? Да ничего. Подождать-то нельзя? Че? Женщина, вы не правы. Надо вот изначально...